slapen, hè? Wat dacht je? Dit is precies het probleem van jullie. Want jij een maar, naar mijn moeder. Ja, dat denk ik. Dus we hebben even tijd om na te denken over het volgend woord over cultuur in Alphenvecht. Wat komt er in je op? Uit eten. Uit eten. Ja. Yes. Uit eten. Zal ik nou zo Hebben we Ja? Oh, bijna. Nou, ik denk... heb je nog een woord ergens van zijn Openheid. Hoe? Openheid. Openheid. Nou, dat is een mooi, Ja. Iemand heeft net zachtjes geroepen, maar jullie hebben er best over Ja. Ja. Eten? Eh, eten was dat? Was er nog een ander woord met eten? Ja, eten. Lekker eten. Lekker eten. Lekker eten. Smikkelen. Nou, dan gaan we. Dank je wel. Smikkelen. Ja.